муҳтарам собиқадорони ҷангу меҳнат ҳамватанони азиз мардуми сулҳҳои олам аз ҷумла сокинони тоҷикистон фардо яъне рӯзи нӯҳуми май ба хотири арҷгузорӣ ба иштирокчони ҷанги бузурги ватанӣ ва заҳматкашони ақибгоҳ яке аз санаҳои муҳими таърихӣ ҳафтоду панҷумин солгарди ғалаба бар фашизмро таҷлил менамоянд ба ин муносибат ҳамаи иштирокчиёни ҷанг собиқадорони меҳнат ва мардуми кишварро самимона табрик гуфта ба ҳар яки онҳо сиҳатмандӣ рӯзгори босаодат ва зиндагии орому осуда орзумондам дар таърихи башарият санаҳое ҳастанд ки бо гузашти солҳо аҳамият ва ҷойгоҳи онҳо дар сарнавишти инсоният боз ҳам бештар аён мегардад рӯзи ғалаба бар фашизм дар радифи чунин санаҳои фаромӯшнашавандаи таърихӣ мақоми махсус дорад давлат ва ҳукумати тоҷикистон инчунин мардуми кишвар ба далериву корнамоӣ ва ҷонбозиҳои дар майдони набард нишон додаи фарзандони бонангу номуси худ арҷ мегузоранд ва ҳар сол ин санаи таърихиро ҳамчун рӯзи ғалаба бар фашизм таҷлил менамоянд дар он солҳо беш аз сесад ҳазор нафар шаҳрвандони кишвари мо ба ҷанг сафарбар гардида дар майдони муҳориба зиёда аз навад ҳазор нафари онҳо ҳалок ва беш аз шаст ҳазор нафар маҷрӯҳ шуданд ساکنان تاجکستان خاطره آنهایی را که از جنگ برنگشتند یعنی جان خود را به خاطر آزادی از استعمار فاشیستی قربان کردند هیچگاه از خاطر فراموش نمی و احترام آنهایی را که با پیروزی به وطن برگشتند همیشه به جای می дар солҳои ҷанги бузурги ватанӣ дар баробари ротмардони тоҷик ҳамчунин занону кӯҳансолон ва наврасони кишварамон дар ақибгоҳ шабонарӯзӣ заҳмат кашида дар таъмини афсарону сарбозон бо маводи ғизоӣ сарулибос ва дигар лавозимоти зарурӣ кӯмак мерасониданд ва сами шоистаи худро барои наздик овардани ғалаба мегзоштанд ҳукумати тоҷикистон аз оғози даврони соҳибистиқлолӣ ба масъалаи ғамкорӣ дар ҳаққи маъюбон ва оилаҳои иштирокчони ҷанг эътибори ҷиддӣ зоҳир карда ин иқдомро то имрӯз идома дода истодааст мо дар оянда низ бо сарфарозӣ иброз хоҳем дошт ки дар таъмини ғалабаи бузург дар баробари фарзандони дигар халқу миллатҳо ҷавонмардони бонангу номуси тоҷикистон нақши арзишманд гузоштаанд дар ин раванд мо бо ифтихору эътимод иброз медорем ки қувваҳои мусаллаҳи тоҷикистони озоду соҳиби истиқлол давомдиҳандагони анъанаҳои неки наслҳои калонсоли халқамон буда бо истифода аз сабаку корнамоиҳои гузаштагони некноми хиш барои ҳимояи марзубуми кишвар ва таъмини зиндагии орому осоиштаи сокинон чун сипари боэътимоди мамлакат ҳамеша дар ҳоли омодабош қарор доранд хусусан дар охири асри бистум ва ибтидои садсолаи бисту якум таҳдиду хатарҳои нав аз ҷумла терроризму ифродгароӣ ва дигар ҷинояатҳои муташаккили фаромилӣ тағйирёбии иқлим ва оқибатҳои вазнини он инчунин паҳншавии ҳар гуна бемориҳои хатарноки сироятӣ амнияти давлатҳо ва халқҳоро халалдор намуда мардуми сайёра аз ҷумла сокинони кишвари моро ба ташвишу нигаронии ҷиддӣ дучор сохтаанд дар чунин шароит сабақҳои талхи ҷанги бузурги ватанӣ ва ҷанги таҳмилии шаҳрвандии солҳои навадуми асри гузашта ҳар яки моро ҳушдор медиҳанд ки барои ҳифзи сулҳи пойдор суботу оромӣ ва зиндагии осудаи шаҳрвандони мамлакат ҳамеша ҳушёру омода бошем таҷлили ҳамасолаи рӯзи ғалаба ба аҳли башар бори дигар собит месозад ки мустаҳкам намудани дӯстиву ҳамкорӣ ва робитаҳои неку созандаи халқу давлатҳои гуногун омили асосии таъмин намудани сулҳу суботи сайёра рушди давлату халқҳои ҷаҳон ва рӯзгори орому осудаи мардуми олам буда инсоният танҳо бо саъю талоши муштарак метавонад бар зидди ҳамагуна нерӯҳои бадхоҳ истодагарӣ намояд ҳамватанони азиз тавре ки чанде пештар дар суханрониҳо ва муроҷиатномаи худ ба мардуми шарифи тоҷикистон изҳор доштам аз оғози ҳазораи нав ва махсусан аз ибтидои соли 2020 вазъи ҷомеаи ҷаҳонӣ ҳам бо сабаби буҳрони шадиди иқтисодиву молиявӣ ҳам аз нигоҳи амнияти ҳар як давлат ва бехатарии саломативу ҳаёти шаҳрвандони он нисбат ба давраи ҷанги дуюми ҷаҳон хатарноку вазнинтар гардида истодааст яъне имрӯз аҳли башар аз ҷумла тоҷикистони мо дар вазъи ниҳоят ҳассосу душвор қарор дорад аз моҳи декабри соли гузашта бемории сироятии коронавирус аввал дар кишварҳои алоҳида ва дар як муддати кӯтоҳ дар тамоми сайёра панд гардида ҳоло сокинони дуньёро ба ташвишу изтироби ҷиддӣ рӯбарӯ сохтааст ҳукумати тоҷикистон аз оғози ба амал омадани вазъи зикршуда тамоми тадбирҳои заруриро барои пешгирӣ кардани пайдоиши ин беморӣ амалӣ намуд дар натиҷа мо чор моҳро дар шароити оромӣ пасисар кардем вале мутаассифона охирҳои моҳи апрел вирус дар кишвари мо низ пайдо гардид ва то имрӯз садҳо нафар сокинони мамлакат ба он гирифтор шуданд мо барои табобати беморон ва гирифтани пеши роҳи паҳншавии минбаъдаи вирус тамоми имкониятҳоро сафарбар кардаем табибон дар ҳамаи муассисаҳои بی با این مقصد مخصوص گردانیده شده برای تبابت شخصان بیمار شب و روز زحمت کشیده استادن که با استفاده از فرصت به هر یک آنها سپاس و مینتداری بیان میکنم و باور دارم که آنها من نیست به سوگند کسبی خود صادق میمانند و به خلق تاجکستان شافتیلانه خدمت بکنند وضعیت بمیان آمده از هر یک ما تقاضا میکند که نهایت هوشیار و احتیاطکار و باز هم با صبر و تحمل باشیم با واهمه و تحلقا دادن نشویم و در لحظه های دشوار و وزنین در پهلوی якдигар бошем мо бояд ба худ бовар дошта бошем ва бо азми қатъӣ бар зидди ин беморӣ мубориза бурда бо донишу таҷриба ва маҳорату малакаи хиш аз ин вазъият раҳо шавем дар ин мубориза ягон фарди бо нангу номус набояд тамошобин ва бетараф бошад як масъалаи муҳимро борҳо гуфтам ва бори дигар таъкид менамоям ки саломатии ҳар як инсон дар дасти худи ӯст ва аз риояи талаботи тозагиву беҳдоштӣ вобаста мебошад дар навбати аввал зарур аст ки тавсияҳои табибон یعنی تازگی دستها و نگاه داشتن فاصله هنگام صحبت و قایده های بهداشت شخصی در خانه جایهای جمعیتی و هنگام سیر و گشت قطعیان رعایه کرده شوند. در خاطر باید داشت که این بیماری بواسطه از آدم به آدم میگذرد یعنی سیرایت کننده یا انتقال دهنده ویروس تنها خود انسان است بنابراین ما باریای تازگی و قایده های بهداشت شخصی باید همیشه در فکر خود و اهل آیله ما باشیم و نگذاریم که ویروس پیش از ما در بین اهل خاندان ما پیدا شود такрор ҳам шавад бори дигар ҳамаи шумо ҳамватанони азизамро даъват мекунам ки мо бояд беш аз ҳар вақти дигар сарҷамъу муттаҳид бошем аҳлонаву софдилона заҳмат кашем барои таъмин намудани рӯзгори худ ва ҳамватанонамон ҳар чи бештар маводи ғизоӣ истеҳсол кунем мувофиқи таҳлилу пешгӯии созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ баъди сипари шудани мавсими коронавирус бо сабаби шиддат гирифтани бӯҳрони иқтисодиву молиявӣ бекорӣ камбуди ғизо ва болоравии нархҳо вазъият дар ҷаҳон боз ҳам вазнин мешавад аз ин лиҳоз ما باید تمامی ذخیره و امکانیت های خودمان را سمرناک و عاقلانه استفاده کرده برای افزایش دادن حجم استحصال محصولات کشاورزی و تأمین نمودن بازار استعمالی کوشش نماییم خاطر نشان می سازم که اگر ما به تحلقه و واهمه افتیم яъне аз вазъи имрӯза ба тарсу ноумедӣ гирифтор шуда кор накунем ва маҳсулот истеҳсол накунем зиёни чунин амали мо аз хатару зарари коронавирус ба маротиб бештар хоҳад шуд муҳимтар аз ҳама дар ин марҳалаи ҳасос мо бояд дасти якдигарро гирем کمک و غمخاری به یتیمان و معیوبان شخصان نیازمند و بیسرابان و آیله های کم بیزاعت را فراموش نسازیم برعکس در این شب و روزها همت بلند باشیم عملهای خیر و ثواب و کاری را بیشتر نماییم امیدوارم که در این کاری خیر کاران باننگ و ناموس ما ва дигар шахсони ватандӯсту саховатпеша мисли ҳарвақта пешсафу намуна хоҳанд буд ҳамчунин мо бояд табибонро ки имрӯзҳо барои саломатии мардум шабонарӯзӣ заҳмат кашида истоданд дастгирӣ кунем ҳамватанони азизи мо бовар дошта бошанд ки مشکلات امروزه موقتی و حتما پسی سر می شوند. مردم ما روشهای از این هم سختتر را بارها از سر و دل پرانا ایثار می دارم که ما همه یک جا مشکلات امروز را نیز با صبر و تمکین اراده مستحکم و سرجمع و اهلانه сипарӣ мекунем мо бояд ба ояндаи неки худамон фарзандонамон ва тоҷикистони маҳбубамон умеди қавӣ дошта бошем итминон дорам ки мардуми сарбаланди тоҷикистон мушкилоти мавҷударо бо ҳисси баланди ватандӯстиву ватанпарастӣ ва бо иттиҳоду сарҷамӣ бартараф месозанд و تمام نیروی خود را میمبد نیست و سمت آبادی وطن اجدادی و پیشرفت دولت صاحبتیار خیش سفر بر می نمایند. من در این لحظه های برای خلقمان دشوار شب و روز با مردم شریف تاجکستان و در فکر هر یک فردی وطن هستم و به خاطر حفظ سلامتی و حیات ساکنان کشور تمام تدبیرها را اندیشیده ایستادم بار دیگر همه سابقه داران جنگ و مهنت و خلق عزیز تاجکستان را و افتخار هفتاد و پنجمین سالگرد غلبه بر فاشیزم صمیمانه تبریک گفته به هر یک فرد کشور سلامتی بردوام умри бобаракат ва барои тоҷикистони маҳбубамон шулҳу суботи ҷовидона орзу менамоям ҳафтоду панҷумин солгарди ҷашни ғалаба муборак ҳамватанони азиз